Merhabalar, Stüdyo Mutfağı hoş geldiniz. Şimdi Aşçıların Sığınağı kitabından güllaç kızartma tarifinin rustik halini pişireceğiz. Bu tarifin 18. yüzyıldan günümüze geldiği öngörülmektedir. Şimdi tarifimize geçelim.